السلام عليكم ورحمة الله شباب معكم هيثم من قناة Geek Middle East آه اكو الحين قاعد العب داينغ لايت وفي mission واحد معين طلع عيني ولازم ارويكم شلون تتصرفون فيه آه اذا مو غلطان هي المهمة الرابعة اسمها Pact with Rais لازم تروحون ل towerات وتعدلون ترانزميتر المهم هاي ثاني tower لما توصلون له شوي دوخني وطلع عيني خلنا ارويكم الحل اول شيء تجون هني على اليمين بسيطة اركض اركض اركض عشان تدشون التاور في ليت كنتوا تقدرون تتسلقون عليه بس ليش تعبون روحكم اذا في حل اسهل المهم تعال هني فوق تعال فوق بعد زياده اورايت هني بس تعالوا سولفوا يا شباب عقب ما تخلصون تعالوا هني هني هني سوري كيش فوق ولا بعدين وصل على هني يضرب كسرت يضرب يلا مو مشكله مواصل الحين شوفون هالحدائق الصفراء تسلقوا عليها والله اني شجاع في المطر قاعد اتسلق كل شيء هاي سهله كوز سلم قدامكم انزين إيه، هني اهم نقطه انا لا لا مو هني مو هني سوري هني بعد شقحوا فوق بعدين اصفر تشوفون اصفر سيدي نط عليه اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق انزين شباب هني انا طلعت عيني ومت مليون مره شوفوا الحل بسيط طالعوا هني طالعوا فوق لا تغيرون النظر واشقح بس المشكله كلها طلعت انه بس لازم اطالع فوق اذا ما طالع فوق بالخط يلا واصل واصل هني بعد حاج سريع يلا بعد هني ما حدا صار مره ثانيه واصل واصل واصل اه، واصل طيب. طيب. وصلنا لاعلى التاور طبعا احنا ما نحتاج نوصل هالرف بس ان الفكره اراويكم اوي اوي اوي كل فكره بس كنت اراويكم وين تقدرون تروحون المهم اكو ال box هني نفتحها وخلص And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. And that's it, Shabab. واش لايك وسبسكرايب وخبروني اذا عندكم اي مكان ثاني متوهقين فيه يلا bye.